下もありそうな相場ですね。今日、 ミちゃんの調子が、悪く、音声よく切れちゃいます。設定。し直したのですが、なんか、いきません。 当社では顧客保護の観点から51%攻撃と呼ばれるシステム攻撃を短所とした度重なる利用具が発生しているイーサリアムクラシック、エトクについてお預け入れを9月15日日午後5時より一時的に停止しています。 停止中に当社へ、得得、をご送付された場合、お客様アカウントへ、得得、の預け入れができない可能性があることをご了承ください。 Thank you. ですね。 確証ありますからね。 Thank you.